Alter, man sieht so lustig aus, wenn man so eine Treppe hochwackelt wie so eine Ente. Digga, wir schauen dies. Okay, vor, zurück, vor. <laughs> <laughs>